Hmm. سوريا وإلى أحبة وإلى من ترف إليهم قلوبنا نحن معكم وإن شاء الله الله يرفع الغمة عنكم دعواتنا لأهل س... لأهلنا في سوريا الله وفك الله أسرنا وأسركم ووحدنا وإياكم تحت مظلة الشريعة الإسلامية إن شاء الله أريد أن أبعث برسالة دعم لإخوتنا المجاهدين في سوريا الله ينصركم على من يطلبكم We want to say uh, our wishes for Syria Our hope is that war to be stopped there and our, aus- our Muslim brothers and sisters to be saved there. Our praise are with you every time. I want to say uh, some things in Syria uh, because um, now let war in Syria, different uh, innocent people, innocent children died. Um, Stop war in Syria. إلى النساء الثكالى وإلى الأطفال اليتامى وإلى الأرامل في سوريا الحبيبة الشقيقة وأقول لهم ولا تهنوا ولا تهنوا على كل ما تعانون منه ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين بإذن الله عز وجل We are constantly making dua for you, we are constantly supporting you uh, We ask Allah that Allah eases all of your uh, needs and eases your situation at the moment Uh, please remember us in your du'as and may Allah free you soon inshallah. عبد السلام سامراي من العراق. لا عبد السلام عبد الحكيم من تركستان الشرقية. I am from Kosovo. My name is Nifi. I am from Turkey. اسمي محمد عمر العزامي من غزة فلسطين. My name is Yusuf. I am from South Africa.